どうも、サムライティングチャンネルを、えー、ご視聴いただきありがとうございます。マックスです。えっ、ー、と、当チャンネルでは、えー、スポンサードしてくださる、え企業さんを募集しております。えっ、と、主な内容としましては、え海外の活動に関する、え費用ですとか、あと国内に関する費用、その他もろもろあるんですけれども、詳しくは概要欄の方、ご覧いただければと思うんですけれども、海外向けなので、より海外遠征ができるように、皆様からの力をお貸ししていただければなという思う次第でございます。